leave leave مرخصی ترک کردن جایی رها کردن leave leave me alone leave me alone leave یعنی ترک کردن یا رها کردن در اینجا می مرا alone تنها leave me یعنی مرا رها کن alone تنها leave me alone یعنی تنها رهایم کن تنهایم بگذار راحتم بگذار leave me alone leave me alone I must leave now I must leave now I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم کدوم کار leave ترک کردن اینجا رو ترک کنم now اکنون I must leave یعنی من باید بروم از اینجا من باید اینجا رو ترک کنم کی الان now I must leave now من باید الان اینجا را ترک کنم I must leave now I must leave now